Só na maior loja de skins do Brasil você encontra skins de CSGO e Dota 2 bem abaixo do valor de mercado. Na Neixa você também pode vender o seu inventário e skins avulsas, ou usá-las como upgrade na loja. Neixastore.com Com quem você se dava melhor no BBR? Com o Fera, eu acho. Tanto dentro, tanto fora do jogo. Pelo estilo também. Saiu tritado e chateado? Não, não. Hoje disso, galera. como melhorar no game, cara. Melhorando a cabeça, talvez. Que é fácil melhorar a mira, é só você jogar DM. <laughs> jogar, jogar exaustivamente, jogar mix GC. Quando eu comecei a jogar esse jogo aqui, eu comecei jogando CS Source. Eu, eu basicamente eu não, não, só jogava o CS, tá ligado? Eu jogava porque era viciado tudo, mas toda vez que eu jogava eu tentava melhorar, sei lá. Por isso que eu joguei vários mods. Eu joguei, joguei Surf, que teoricamente ajuda na movimentação. Eu joguei é, não sei se a galera conhece, é, KC, KZ, não sei como é que se fala direito, que é o de escalar lá, o, subir os, as pecinhas do jogo. Joguei um game, game porra, game era foda, mano. Então, mano, eu jogava muita coisa, tá ligado? Aí eu, o mas não o se eu não conseguia ser... Eu era um dos melhores que tinha no Google Game, sem maldade. Só que no... Ai. Só que eu não conseguia me destacar no, no, no competitivo do CS Cersei, tá ligado? Aí eu comecei a ver vídeo, tipo, eu descobri o Very Games, né? Naquela época era o melhor time era o melhor time de Source que tinha na época. E, mano, eu fiquei louco, tá ligado? Falei, mano, eu quero seguir nesses caras, quero ser no mesmo skill. E eu não entendia como os caras eram tão bons, velho. Aí quando veio o CSGO, eu falei, mano, esse jogo que eu quero ser um dos melhores. Mas não, tipo, profissional, porque nem tinha isso, né? Me dediquei muito no CSGO. Eu tive, acho que foi... Tinha dois times do CSGO BR no começo do, do jogo. Era eu, meu time e o TD. Não sei se a galera lembra do TD. Eu joguei esse jogo aqui desde o beta, velho. Literalmente, o jogo lançou, eu tava jogando. Mas nunca treinando só dele, tá ligado? sempre focava mais tudo. Consegui suas calmas, Matheus. Puxa B, pula janela, passa mercado, plantar. Porra! Minhas calmas, cara. Mercado, sombra, sombra. Mercado morto. Pegou ele? Cadê o... <clears throat> que é pra você é tão fácil? Matar tá um cara parado? Não, pô, os caras é pegam é, é sempre assim, cara. Como assim, meu amigo? Eu fico imaginando a tela do cara, né, velho? Não, é, então, o cara B2 tá lá, e L é meu, galera. Vai, Matheus, dá uma nele, vai. Uh! Toma, coitado foi. do cara que tava ali atrás, velho. Não sei nem o que é que eu fiz. Mano, cinco pontos. Peguei liga. Peguei mais um liga. tava... Morri, morri, morri, morri. Peguei mais um L. Tem B1. Onde tá? Tá no banco, tá no banco. Do lado, do lado do banco. Pinei, cara. Tem um bem morto, cara. Vim. Ah, é. o cara tá top mid, não. Ela ficou com 81. Galera, eu tô forçando, hein. Não sei vocês. Tem mais frente da caverna aqui. Mais um cabecinha. Mano, eu caguei. tem Fica os dois na Nilba aí, fica os dois na New Bay. O Matheus joga e o Fiotico é escondido. Aí, vai, joga Ai, você, tá Matheus. a molotov aqui, bicho. <laughs> tu tá fudido, mano. <laughs> fica na Dilma, Matheus. Morre pra ele. Boa. Morri. Morri, pronto. Fiz a minha. Isso! Se ele tá vendo a minha stream, ele vai ter dali. ali. Tá vendo a minha stream? Aham, tá. Tô vendo o vídeo da tua mãe pelada aqui. <laughs> Gostinho infeliz. Quer saber, guys. Pulou dois. Virei. Vou mais um. Olha o C4, velho. Olha o C4, mano. Tá do bomb, tá do bomb. Mano, olha o C4, Meu velho. O cara tá na janela do mercado, velho. Ah, mano, foi mal, cara. Tá, tá mal hoje, Matheus. Eu tenho que sair, sem dó pro tá? tá com a live aberta? Bora! Dá um toque, mas tá sendo voltar. Já, voltou, eu joguei já, o Felipe já morreu. Eu não sabia ele. Assim, onde foi insano, né? Bicho, você sabe que o round ainda tá, tá rolando, né? É, você né, tá FK, né, moço? Nossa, vocês não falam, filha da... Ah, não, Meu Deus, você Avisei tá pensando na morte da bezerra, bicho? Tardados. Tá pensando na morte da bezerra, bicho? Vem jogar, mano. Que que é bezerra, mano? Bombeiro, bombeiro. Peguei! Tem que adicionar, né? que isso não tá aparecendo. Rua, rua, rua, rua. Mais um, mais um. Vamos lá. bombeiro redominou, velho. Não eu acho. Liga, liga, liga, liga, liga. Boa, galera. Cara, embaixo, embaixo, Vai morrer agora tem um IP, velho. Eu vou pegar CT nele vai abrindo areia, tá? O cara pica, velho. Nada esquerda. meio. Tô pra esquerda. Tem uma caverna. Boa. Tapete, tapete saindo. Ah, Peguei tá o tapete. Boa, galera. Areia, areia, areia. Boa. Uma rasa, uma rasa, uma rasa. Embaixo, uma assim. Aqui, Vai, galera. Tá virado. Só tem alto. Janela. dois. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um. Boa. Passa, passa, passa, passa, passa. morto. Não sei. Tô dando fear. Carinha. morto. Deu teco. Boa. Bom passo. Vamos pra, vamos pra. Pegou nível, Xuxa. Tô bem escondido, hein. Olha aí areia de cara ainda da beira. Boa, areia, boa. areia. Quebrado, areia. Nossa, Nossa senhora, velho. Nossa senhora.